Käytiin kavereiden kanssa tässä kotiharjun saunalla Kalliossa saunomassa. Meininki oli niin mielenkiintoista, että oli pakko ottaa muutama haastattelu ja kuvata siellä hieman. Oletko Helsingistä ollut perin? Eikö täällä ollut vastaavia saunoja niin kuin pilvi pimeä? Oli pilvin pimeä. Joka joka on helvetin korttelissa täällä oli sauna. Siinä on se Itäpäähän katu, missä Iina me Fajakas menti aina lauantai saunaan. Okei. Okay. Ja näitä oli täällä, en mä tiedä, oli, oli ainakin 30 varmaan täällä. Joo, siis joo. Ihan, niin. Onko tämä niinku hengeltään ihan samanlainen kuin Joo. saunat silloin? Käytännössä yksi ero tämä nyt on. No. Ihan oleellinen ero. Muutetaan ihan sama, mutta silloin ei tämmöistä kaljaa juotu ollenkaan. Aa. Sitä ei kukaan, vai noilla äijillä oli kossupullo mukana tai joku, ja ne otti huikkaa ton Tuo, oven näin. Ja sitten kun se oven takaa. <laughs> Sala. Eikö se, saa, saanut jonoa? No ei se, on se ei ole saanut. Mä oon täällä pesijänä. Okei, ja mitä sulla tässä on? No, pamppu ja pesuaineet. Miten toi pesu onnistuu? Minkälainen prosessi se on? No, silloin kun pesiä on paikalla, niin voi vaan huikata tuossa tai saanut kassaan, että haluaa pesua. Ja mitä siinä pesussa tapahtuu? Tässä on tästä pesusientä. Sillä kuurataan koko, koko tyyppi. Joo, kahteen kertaa päästä varpaisia hiukset. Niin just. Ja kaasi, se, kestää ja maksaa. No, 15-20 minuuttia se on 9 euroa. Niin kuin silloin kun näitä oli paljon Helsingissä, niin oli siis sitten tänne tultiin ihan vaan peseytymään. Se, oli, se idea oli kyllä paljon se, koska ei noissa kaikissa, ei tässä ole kaikissa asunnossa, ei jää mitään kylppäreitä. Mm. Ei ollenkaan kuin usein niissä sitten käytiin saunomassa? kervi, oliko se joku tietty päivä? Joku? Kyllä se melkein oli se lauantai. Lauantai sauna. ja se varmaan tiedätte se oli se, että, että se työmiehen lauantai, että Joo. sauna ja tuulta <laughs> <laughs>